السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا طريقة آه، تكرار مع زيادة اللهب اليوم راح نستعمل آه، الكلب هسكي نكرره بالمستودع عادي طبعا سعره آه، ألفين وخمسمية سعر كلش حلو نكرره راح يطلع عندنا هنا هواية خارج المزرعة وداخل المزرعة نقدر نكرره داخل المزرعة بكميات كلش كبيرة وكافية من زيادة الذهب بينما في المستودع أيضا راح يكون عدد هائل جدا ما يؤدي إلى زيادة الذهب بشكل آه، سريع لاحظ شغل برنامج شارلز فرغ السلة غط breakpoint نحرك أي شيء بالمزرعة قرر البرنامج نضغط اكسكيوت نزل برنامج نجي نكرر الكلب طبعا الطريقة تكرر عادية أنا يعني. راح أكرر خمس مرات هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي مرة خامسة آخر شي نطلع الرجعة بنفس المكان اللي كان بيه قبل ما يدخل مستوى نجي نجعل تشارلز نشيل ال break نضغط execute نجعل farm مزرعة آخر gateway clear other farm مزرعة clear other نجي هنايا نكرره هنا طبعا لا على التعيين هنا ثلاثين أربعين راح اسويها 50 اوكي نشوف هنا العداد بدا ننتظر لحد ما يكون 400 آه، او 300 انتظره شوية حتى يجهز للتكرار هاي كلش كافي ندخل على مزرعة الصديق تفضل أول وحدة على مود يدخل على السريع انتظر شوية طبعا شوي النت آه، ضعيف فتحت المزرعة مزرعة الصديق نرجع لمزرعتنا هاي فتحت مزرعتنا لاحظ كرر خمسة تريد حركة هذولا جاي بس الأربعة وهذا عوفه نفس مكانه هذا ينعاف نفس مكانه نرجع المستودع نكرر مية وسبعة وتسعين مية وسبعة وتسعين كل سعره هذا سعره ألفين وخمسمية نرجع تريد تروح على صديق أو تسد البرنامج قد ما تخلي البرنامج يكرر ازيد كل ما هو راح يتكرر ازيد تزيد الفلوس هواي أنا راح أكتفي بهذا الشيء على مدة طول البرنامج طبعا راح أغلق آه، تشارلز أرفرش نفتح برنامج تشامبيونز قبل نجهزه فتحت المزرعة عندنا هنا 369 وتسعة وستين هاي الطريقة هسه راح نبيع 369 وتسعة وستين كلب داخل المستودع حتى تزيد عندنا الفلوس انت احسب 369 جيب ورقة وقلم واحسبها 369 في 2500 وانت احسب شكد راح يزيد عندك فلوس دق على السلة فعل ال break نحرك اي شيء يقرأ البرنامج قرأ البرنامج نعطي execute النزلة نروح على المستودع نبيع أربع مرات حتى يصير عندنا تكرار البيع أكثر نسده نجي على البرنامج نرفع ال break. نعطي execute على ال farm. آخر gateway clear others على ال farm. نعطي clear هنا نكرره على الفيد ادفانس هنا على التعيين هنا راح اخلي مية نعطي اوكي ننتظر هنايا لحد ما يصل يعني يصل 500 او 300 براحتك يعني على المدة ينتهي هو ما عندي شيء هواية بس انت كل ما عرفت البرنامج والتكرار راح يزيد الفلوس اكثر هنا راح نكتفي نشوف فلوسنا شقد عندي هنا مليونين ثلاثمية وخمسة وثمانمية وعشرين ألف هنا نكتفي نسد البرنامج نعمل رفرش مثل ما شفتوا خل حتى اشوفكم يا زين هاي فلوسي شوف الفلوس ايش قد زادت شوف لاحظ من 305 إلى 738 ألف يعني زيادة كلش حلوة وأنا ما كررت هواي بينما إذا تعوفه فد نص ساعة على البرنامج يكرر راح يصير فد شي يعني حلو حلو كان معاكم مصطفى سعد من آه، من العراق من محافظة ديالى أنا بالمنتدى اسمي عمار زد أم تحياتي إلى أبو يوسف ورائد العراقي وكل العاملين في منتديات المزرعة السعيدة وثغراتها